bisa dipilih oleh masyarakat Indonesia? Ya, pertama yang memang kita harus ketahui adalah uh, eh, aplikasi tersebut harus punya izin ya. Hmm. Dalam hal ini karena digital berarti izinnya ada dua, ada kominfo, sama kalau untuk OJK mungkin karena perizinan itu butuh waktu, biasanya mereka daftar dulu, jadi sudah harus terdaftar di OJK gitu ya. Dan kita bisa melihat ada banyak sekali aplikasi uh, yang memang secara perizinan sudah benar, yaitu misalnya contoh aplikasi untuk memenuhi persyaratan yang memang dipersyaratkan eh, oleh eh, regulator baik itu mungkin Bank Indonesia maupun OJK dan itu aja yang kita pilih itu karena relatifnya sudah cukup banyak aplikasi itu yang memang bisa kita eh, Terima kasih. untuk investasi kita. Aplikasi F2B sudah tampil di TV. anggota ini ribu rupiah sampai 5 juta rupiah begitu. Ini artinya kita bisa memberi instrumen investasi lain mungkin yang memberikan sangat luar biasa lebih F2B. Lebih, tepat begitu, lebih fix nanti dapatnya per tahun atau per bulan tampil Di TV. Betul, Ayo semangat, semangat, semangat. Itu kita sudah bisa cadangan secara online ya Mas ya. Kemudian uh, kita bahkan bisa nabung karena sudah ada beberapa uh, yang disebut dengan tabungan emas ya. Jadi uh, ada salah satu lembaga BUMN yang menjual emas juga cukup cukup besar dan ya. mereka punya tabungan mereka kan emas. Yang seperti member get member gitu ya. Jika Anda membawa member baru kepada situs ini, Anda akan mendapatkan poin dan kemudian poin itu nanti akan bisa dirupiahkan ataupun nanti uh, ya dirupiahkan karena satu satu koin film ini senilai satu dolar atau sekitar empat belas ribu rupiah begitu ya. Dan kemudian ini daftarnya gratis, harus perpanjang, mau hasil lebih Anda harus